pribumi Я выполнением опасный. akan meraja di api pribumi Aku tertatar, aku tertatar Bertahan dan terus mengabdi Demi upah upah hari-hari demi upah hari-hari demi upah hari-hari Nasi, demi upah 花。 tanami pribumi Jadi tanati pribumi Yang menjadi kuli Yang